नमस्कार चार्ट्स इन जीकेम टेबल ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं एलिमेन्टल चार्टहरू र कस्टम चार्टहरू कसरी बनाउने यो ट्युटोरियलको लागि म प्रयोग गर्दै छु उबुन्टु लिनक्स ओएस संस्करण 12.04 जीचेम्पेन्ट संस्करण 0.12.10 जीचेम्टेबल संस्करण 0.12.10 यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाईसँग यी ज्ञान हुनुपर्छ एलिमेन्टहरुको पेरियोडिक टेबल र जीचेम्पेन्ट जीचेम्पेन्टको सान्दर्भिक ट्युटोरियलहरुको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइट हेरौं एउटा नयाँ जीचेम टेबल विन्डो खोलौँ ड्यास होममा क्लिक गरौं देखिएको सर्च बारमा जीचेम टेबल टाइप गरौं periodic table of the elements आइकनमा क्लिक गरौं मेनुमा क्लिक गरौँ एलिमेन्ट्स चार्ट्स छानौं विकल्पहरूको सूची सहितको एउटा सब मेनु खुल्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी क्लिक गरौँ फलिङ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी फर्सेस एटमिक नम्बरको एउटा चार्ट देखाइएको छ चार्टमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको सबैभन्दा उच्च मान 4 छ म इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी चार्ट बन्द गर्नेछु त्यसैगरी विभिन्न चार्टहरु भ्यू मेनु अन्तर्गतको एलिमेन्ट चार्ट्समा उपलब्ध छन् म मेल्टिङ टेम्परेचर चार्ट छान्नेछु मेल्टिङ पोइन्ट भर्सेस एटमिक नम्बरको एउटा चार्ट देखाइएको छ यो चार्टमा कार्बनको मेल्टिङ पोइन्ट उच्च छ म मेल्टिङ पोइन्ट चार्ट बन्द गर्नेछु अब एउटा कस्टम चार्ट कसरी बनाउने सिकौं भ्यूमा जाऊ एलिमेन्ट चार्ट छानौ र कस्टममा क्लिक गरौ स्क्रिनमा कस्टमाइज चार्ट विन्डो र टेबल ग्राफ विन्डो देखिन्छ कस्टमाइज चार्ट विन्डोको दायाँ ग्राफ हायरार्की ट्री छ बायाँ ग्राफ प्रिभ्यू छ ग्राफ हायरार्की ट्रीले हालको ग्राफ कम्पोनेन्टहरू र तिनीहरूको हायरार्की देखाउँछ हायरार्की प्यानलमा दिइएको बटन प्रयोग गरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ ग्राफ प्रिभ्यूले ग्राफमा भएको परिमार्जनहरूको एउटा विस्तारित संस्करण देखाउँछ तपाई ग्राफ हायरार्की ट्रेमा ग्राफ र चार्ट 1 देख्न सक्नुहुन्छ डिफल्टमा ग्राफ छानिएको छ अब मुनि प्यानलमा जाऊ यहाँ दुईवटा ट्याबहरू छन् स्टाइल र थीम डिफल्टमा स्टाइल छानिएको छ यहाँ हामीसँग दुईवटा हेडिङहरू छन् आउटलाइन र फिल आउटलाइन हेडिङमा तीन ड्रप डाउनहरू छन् त स्टाइल कलर र साइज यी ड्रप डाउनहरूले ग्राफको आउटलाइन प्रपर्टीहरू परिवर्तन गर्न मद्दत गर्छन् स्टाइल ड्रप डाउनमा क्लिक गरौँ र दिएको कुनै एक लाइन स्टाइल छानौ उदाहरणको लागि म लङ ड्यास छान्नेछु सबै उपलब्ध रङहरू हेर्न कलर ड्रपडाउन एरोमा क्लिक गरौँ म ग्रीन रङ छान्ने छु साइज स्क्रोलर एरोमा क्लिक गरौँ र साइज 3 पोइन्टमा बढाउँ सबै परिवर्तनहरू ग्राफ प्रिभ्यू एरियामा देख्न सकिन्छ अर्को फिल्डतिर हेरौँ हामी फिल अन्तर्गत टाइप ड्रपडाउन बटन देख्न सक्छौँ टाइप ड्रपडाउन बटनमा क्लिक गरौँ र प्याटर्न छानौँ तल प्याटर्न र एट्रिब्युटहरू देखा पर्छन् यसमा प्याटर्न फोरग्राउन्ड र ब्याकग्राउन्ड समावेश छन् प्रत्येक एट्रिब्युटमा एउटा ड्रप डाउन छ जसबाट हामी विकल्पहरू छान्न सक्छौं प्याटर्न ड्रप डाउनमा क्लिक गरी आफ्नो रोजाइको प्याटर्न छानौं ओरेन्ज रङ छान्न फोरग्राउन्ड ड्रप डाउनमा क्लिक गरौँ कालो रङ छान्न ब्याकग्राउन्ड ड्रप डाउनमा क्लिक गरौँ ग्राफ प्रिभ्यू एरियाका सबै परिवर्तनहरू हेरौं तपाईं आफै थिम ट्याब बारे बुझ्न सक्नुहुन्छ अब ग्राफ हाइरार्की ट्री को चार्ट 1 छानौं एड बटनमा क्लिक गरौँ विकल्पहरूको सूचीबाट टाइटल टु चार्ट 1 छानौं मुनि ट्याबहरूको एउटा नयाँ सेट खुल्छ डिफल्टमा डेटा ट्याब छानिएको हुन्छ टेक्स्ट फिल्डमा चार्टको शीर्षक टाइप गरौँ म टाइप गर्छु atomic mass hyphen fusion temperature font ट्याबमा क्लिक गरौँ यहाँ तपाई font type font style font size र फन्ट कलर बदल्न सक्नुहुन्छ म अब साइज 14 मा बढाउने छु र फन्टको रंग मरुनमा बदल्ने छु अर्को टेक्स्ट ट्याबमा क्लिक गरौँ यहाँ तपाई टेक्स्टको दिशा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ यो दुई प्रकारले गर्न सकिन्छ पहिलो प्रिभ्यू क्षेत्रमा सिधै क्लिक गरेर दोस्रो स्क्रोलर प्रयोग गरी एंगल फिल्ड बदलेर पोजिसन ट्याबमा क्लिक गरौँ म डिफल्ट मानहरु यसै छोड्ने छु ग्राफ हायरार्की ट्रीमा फर्कौँ चार्ट 1 मा क्लिक गरौँ मुनि प्यानलमा तीन ट्याबहरु स्टाइल पोजिसन र प्लट एरिया देखिएका छन् डिफल्टमा स्टाइल छानिएको छ मा जाउँ टाइप ड्रप मा युनिकलर ग्रेडियन्ट छानौ। Direction ड्रप छानौ र आफ्नो रोजाइको एउटा direction छानौ। एन्ड ड्रप छानौ र आफ्नो रोजाइको रंग छानौ। ब्राइटनेस स्लाइडर तानी ग्रेडियन्टको चमक बढाउँ पोजिसन र प्लट एरिया ट्याबमा भएका विकल्पहरू बारे आफै बुझौँ अब एड बटनमा क्लिक गरौँ प्लट टु चार्ट 1 छानौं विभिन्न प्रकारका चार्टहरू सहितको एउटा सबमेनु खुल्छ xy बबल कलर्ड xy र ड्रप बार प्रत्येक प्रकारको चार्टमा विभिन्न उपप्रकार विकल्पहरू छन् xy र xy लाइन्स चार्ट विकल्प छानौं मुनि ट्याबहरुको एउटा नयाँ सेट खुल्छ डिफल्टमा स्टाइल ट्याब छानिएको हुन्छ इन्टरपोलेसनमा जाऊ। टाइप स्क्रोलरमा क्लिक गरौ र बजियर एसपी लाइन छानौं फिल जाऊ। टाइप स्क्रोलरमा बाइ कलर ग्रेडियन्ट छानौं डेटा ट्याबमा क्लिक गरौ। चार्टको नाम टाइप गरौ। Atomic mass versus fusion temperature x म x अक्षमा Atomic मास छान्ने छु y म y अक्षमा Fusion Temperature छान्ने छु मार्कर्स ट्याबमा क्लिक गरौँ मार्करहरु चार्टमा पोइन्टहरु चिन्ह लगाउन प्रयोग गरिन्छ मार्कर हेडिङ अन्तर्गत सेप फिल आउटलाइन र साइज छन् मा सर्कल छानौ फिल्डमा ब्राउन रंग छानौ र अन्यलाई डिफल्टमै छोडौ अब एप्लाई बटनमा क्लिक गरौ आवश्यक चार्ट जीकेम टेबल ग्राफ विन्डोमा देखाइएको छ यो चार्टलाई इमेजको रूपमा सेभ गरौ पहिले जीकेम टेबल ग्राफ विन्डोमा क्लिक गरौ फाइल छानौ सेभ एज इमेज विकल्पमा क्लिक गरौ save as image dialog box खुल्छ फाइल टाइप पीएस डकुमेन्ट छानौं आफ्नो रोजाइको फाइलको नाम टाइप गरौँ म माइ कस्टम चार्ट टाइप छु। म मेरो फाइल सेभ गर्ने स्थानमा डेस्कटप छान्ने छु। सेभ बटनमा क्लिक गरौँ यहाँ मेरो सेभ गरिएको डकुमेन्ट छ फाइलमा राइट क्लिक गरौँ ओपन विथ डकुमेन्ट भ्युअर विकल्प छानौं यहाँ मेरो ग्राफ छ संक्षेपमा हेरौं यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं यी एलिमेन्टल चार्टहरु इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी मेल्टिङ प्वाइन्ट र कस्टम चार्टहरु कसरी बनाउने यहाँ तपाईको लागि एउटा कार्य छ यिनीहरुको बारेमा बुझौं विभिन्न एलिमेन्ट चार्टहरु अन्य xy चार्ट प्रकारहरु बबल कलर xy र ड्रपबार चार्ट प्रकारहरु र एसपीजी र पीडीएफ फाइल फर्मेटमा चार्टहरु सेभ गर्नुहोस् यो URL मा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार